はいどうも、えー、今日はこの SH モンスターアーツの、えー、バーニングゴジラ2019を開けてみたいと思います、えー、このキングオブモンスターズに出てきたゴジラの、えー、シーンでこうなんだろうあのちょっと赤くなるシーンがあったんですねそれを再現した、えゴジラとなっております えじゃあちょっとパッケージを見てみましょうか。まず、これが、えー、表ですね。で、横、後ろ、後ろで、えー、横、で、上、こうか。で、これは底ですかね。 よし開けてみます中身はこんな感じとなってますピーピー結構シンプルですね OK おお色がすごい こんな感じですこの 塗装がすごいことになってるなこんなお顔をしてますみ うんうんうんうん美しい。いい感じですね。 ドゥドゥドゥドゥ顔がやっぱこうちょっと亀っぽいですね <laughs> このゴジラはでなんかですねこの本当に光の当たり具合でだいぶこのバーニングな雰囲気があのイメージが変わってくる感じですね こう太陽に当てたりこう何この照明とか当てたりすることによってもだいぶあの印象が変わってくる色合いですねこれは。うん、若干この燃えてる感じという 雰囲気じゃないな。いつだっけな。去年の冬ぐらいにあの予約したんで、で、ちょっとコロナの騒ぎの影響で、ちょっと発送が遅れてきました。で、実際これ送られてくるまで自分が、あのー、なんだなんか予約したの忘れてましたね。うん。 で、結構、あのー、なんだっけ。最近あのー、オンラインショッピングハマりすぎて、あのー、なんかね、何頼んだかよくわかんなかった。もうなんか1日に4、5回ぐらい、あの、宅配便の人が来るんで、あの、もう、ポンポンポンポン来るんで、これもなんかあの、あ、来てたんだって感じですね。 なんか山積みになった段ボールの中の一つで発見しましたそれぐらいちょっとあのやばいっす本当にあのオンラインショッピング症候群ですかね自分は <laughs> ディディディディディンかっこいいなはいってことで今日はこの SH モンスターアーツゴジラ バーニングゴジラ2019を開けてみました。で、まあ、感想としては、えー、この前のこの2019版のゴジラのフィギュア、まあ、2個何何体か出てると思うんですけれども、まあ、バーニングなので、あの、ちょっと特別な、あの、存在感をこれは出してると思います。で、えー、シンプル なので特に何のエフェクトパーツもついてなかったんですけれどもまあいいんじゃないですかねうんむしろなんかあのキングオブモンスターズのまた違う再現をしたキングギドラとか出てきたら、えー、ちょっと多分高そうだなと思ってちょっとあんま出してほしくないんですけれどもまあ出て出たらそれもかっこいいかなと思いました バーニングキングギドラ、うん、えー、今日のレビューは以上ですはいご視聴いただきありがとうございました